С учетом стабильно высокого роста развивающихся экономик повышается значимость расширения нашего присутствия на еще одном огромном рынке дальней дуги африканском. Мы там работаем, но масштабы надо расширять. По итогам 2016 года наш экспорт страны континента составил всего 233 миллиона долларов. Не надо думать, что Африка – это сплошная бедность, и там нечем платить. Неправда. Ничего подобного. Без ресурсов – этого континента мир сегодня не в состоянии динамично развиваться. Мы не должны упустить свои возможности в конкурентной борьбе за африканские рынки. Здесь предстоит большая напряженная работа. Александр Лукашенко в начале 2023 года посетил Зимбабве. Первый визит нашего президента в страну каменных домов прошел на государственном уровне. На языке дипломатии это наивысший протокольный статус. В этом выпуске мы разберемся, зачем Беларусь продолжает бороться за африканские рынки, какие флагманские проекты уже запущены в южных странах и почему Александр Лукашенко призвал мировых лидеров вкладываться не в оружие, а в развитие африканского континента. Как всегда, будет очень интересно. Со странами африканского континента Беларусь сотрудничает еще с советских времен. В 60-х годах прошлого века, когда они стали обретать свою независимость, белорусские дипломаты участвовали в обсуждении конголезских событий на площадке ООН. Провозглашение независимости Бельгийского Конго вызвало острейший международный кризис. Ситуацию в этой африканской стране белорусская делегация оценила как агрессию западных держав, акт, направленный на реставрацию колониального режима. Дипломаты показали экономические причины заинтересованности Запада в Конго. На долю США приходилось 60% конголезского экспорта кобальта, 64% марганца, 87% алмазов, почти 100% урановой руды и лития. В эксплуатации природных богатств сердца Африки участвовали также бельгийские, западногерманские и другие промышленники. Более того, 1956 году американская миссия подготовила доклад для Сената США. В документе отмечалось, что цель Соединенных Штатов в Африке – доступ к сырью для обеспечения стратегических нужд. БССР, как и весь Советский Союз, напротив, выступала за независимость африканских государств. Прошло несколько десятилетий, а подход в Беларуси не изменился. Я говорил об Африке. Очень осторожно, аккуратно мы пытаемся продвигаться и в африканском направлении. Нам ведь много не надо. Нам надо ровно столько, чтобы наш народ нормально жил. И под это мы будем верстать свою внешнюю политику. Спокойное, нацеленное на равноправное сотрудничество, взаимную выгоду. Внешняя политика Беларуси – залог того, что круг наших партнеров продолжит расширяться, а белорусский народ будет получать от этого все более весомую отдачу. С момента обретения независимости Беларусь стала целенаправленно расширять свое присутствие на африканском континенте. Республика установила дипломатические отношения практически со всеми странами Африки. Первые белорусские учреждения были открыты в Египте и Южноафриканской республике. Сегодня Беларусь имеет пять дипломатических представительств на этом континенте. К Египту и ЮАР прибавились Нигерия, Кения и Зимбабве. Они стали опорной сетью для продолжения работы в этом регионе. Планомерный выход на африканский рынок принес свои результаты. За 2021 год товарооборот Беларуси со странами Африки составил полмиллиарда долларов. Из них белорусский экспорт примерно 480 тысяч. Беларусь поставляет в Африку сельскохозяйственную грузовую и карьерную технику, металлургическую продукцию. Расширение сети загранучреждений, оно соответствует подходам главы государства к тому, что МИД должен в первую очередь заниматься экономической дипломатией, продвижением торгово-экономического компонента нашего сотрудничества. И, э, соответственно, поскольку мы расширяем присутствие, мы видим перспективы в конкретных странах э, данного континента для наращивания двустороннего взаимодействия. Причем не только в плане чистого экспорта, но и э, в плане промышленной кооперации. В январе 2017 года в египетской Александрии открылось сборочное производство Минского тракторного завода. Теперь МТЗ осваивает рынок Южноафриканской республики. Вполне возможно, в скором времени здесь начнут выпускать под местным брендом белорусские трактора. Свои проекты в Египте прорабатывает и Минский автомобильный завод – Сотрудничество со странами дальней дуги, которые помимо Африки относятся к государствам Азии и Латинской Америки, не просто так стало одним из приоритетов белорусской внешней политики. Беларусь, получившая в наследство от Советского Союза мощную, но экономику, вынуждена действовать в разных точках планеты, чтобы реализовать всю продукцию. В нынешних условиях сотрудничества с Африкой, как и с другими традиционными партнерами, приобретает для Беларуси дополнительное звучание. Потери экспорта в страны Запада и Украину предстоит компенсировать за счет наращивания присутствия на рынках России, Китая, стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. Причем поставки в африканские страны в 2023 году белорусские власти планируют увеличить на 10%. Среди важных партнеров в Африке – ЮАР, Зимбабве, Ангола, Алжир, Египет, Кения. Александр Лукашенко несколько лет назад совершал визиты в Египет и Судан. Еще ранее активно развивались отношения с Ливией, однако этому помешала гражданская война и политическая нестабильность в этой стране, которые стали в том числе результатом вмешательства Запада. Взаимные интересы есть и с другими африканскими странами, а с учетом стабильно высокого роста развивающихся экономик, значимость белорусского присутствия на африканском рынке только повышается. За присутствие в южноафриканском регионе сегодня в прямом смысле борются все мировые лидеры, начиная с США, Китая и России. Такое внимание к африканским странам говорит само за себя, а значит надо сюда приходить серьезно и надолго. Именно на это и нацелена Беларусь, развивая отношения Зимбабве. Несколько лет назад здесь взяли курс на модернизацию сельского хозяйства. Опыт Беларуси оказался востребованным. За 2018-2022 годы МТЗ поставил в Зимбабве более 1800 единиц техники. Причем белорусы не просто продали свои трактора и запчасти к ним, но и обучили местных фермеров вождению и обслуживанию. На бизнес-форуме в Хараре, который прошел в преддверии визита Александра Лукашенко, МТЗ договорился о поставках еще еще более трех с половиной тысяч тракторов. Мы, это я хочу отдельно подчеркнуть, идем сюда, в Африку, не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности, а идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве. Мы также договорились с президентом о реализации инвестиционных и кооперационных проектов в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Мы также условились, что эти контракты и наши договоренности, которых мы сегодня достигли, станут основой для продолжения нашего сотрудничества. Сейчас Беларусь прорабатывает Зимбабве создание своего рода хаба в Африке для торговли в этой части континента. Местные производители не справляются с запросами населения. Продукты питания, техника, одежда, те же удобрения. Всего этого здесь не хватает, и Беларусь это может предложить. Открытие бизнес-форума посетил первый вице-президент Зимбабве. Здесь он вместе с министром промышленности и торговли продегустировал белорусское мороженое. Кстати, в него добавили апельсиновый сок из выращенных в Зимбабве фруктов. Так что уже полученное в итоге лакомство само по себе плод сотрудничества двух стран. Как говорится, дальше больше. Именно партнерских отношений не хватало африканским странам со стороны Запада. Поэтому Александр Лукашенко и призвал его не вкладываться в новое оружие, а поддерживать африканский континент проблема глубже. Они ободрали и поставили на колени всю Африку. Они работают на них за копейку. Вот в чем главная причина – неравенства этого. Поэтому надо раскошелиться не на оружие европейцам, американцам и прочим, и китайцам, и россиянам богатые, а вложиться в эти страны, создать там э, нормальную ситуацию. В Африке все может расти. Хоть Зимбабве и не богатая с точки зрения экономики страна, но в ней живут люди, которые очень рады и готовы сотрудничать с бизнесом из Беларуси. Поэтому белорусского президента здесь встречали по-особенному тепло и колоритно, с танцами, бубнами, крокодилом и салютом. Hey, hey, how are you? Игрушечный крокодил в руках у местных жителей оказался не просто так. Дело в том, что лидер Зимбабве имеет такое прозвище. Его он получил еще во времена антиколониальной войны за склонность к решительным действиям, жесткость и политическую хватку. Беларуси есть что предложить партнерам в дополнение к уже реализуемым проектам. Это грузовая, пассажирская, дорожно-строительная техника, товары народного потребления, продукты питания, фармацевтическая продукция и многое другое. Президент Торговой палаты Зимбабве заявил, что его страна получила большую выгоду от отношений с Беларусью в самых разных отраслях. Это сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, энергетика, развитие инфраструктуры, наука, технологии, инновации. Неудивительно, что после этого Минск и Харара стали городами-побратимами. Крупнейшее государство планеты, как у нас принято говорить, сильные мира сего, пытаются разделить и переделить мир – эти самые государства пытаются подчинить такие государства, как мы, Зимбабве, Беларусь, подчинить себе и получить э, соответствующие выгоды от этого. Я уже говорил об этом, Зимбабве – это кладовая самых перспективных полезных ископаемых. Поэтому спокойной жизни вам никто не даст. И санкции американцы ввели против вас не потому, что вы не демократичны, а потому что вы решили взять под контроль свою страну и полезные ископаемые. В этом причина санкций. Вас снова, как это было в прошлые века, хотят поставить на колени. Но вы должны выдержать. Нам во что бы то ни стало надо пройти этот сложный период в жизни нашей планеты. Берегите мир. Сбережете мир внутри страны – значит сохраните свою независимость. Потенциал у африканского рынка для белорусских товаров и услуг большой. В первую очередь это касается технологий в сельском хозяйстве. От 60 до 80% населения в странах Африки занято именно в агросекторе. Поэтому модернизация и механизация этой отрасли, обеспечение продовольственной безопасности играет там важную роль. Особенно в нынешних кризисных условиях. Беларуси тоже интересна продукция, производимая в Зимбабве. Будучи членом Евразийского экономического союза, республика готова стать мостом между Евразией и Югом Африки. Кроме того, их интересуют технологии, наши наработки в этой сфере, в том числе связанные с IT, там, например, с э, контролем за посевами, с контролем за стадами, другие технологии, которые у нас есть. Безусловно, э, сектор добывающей промышленности африканский тоже является для нас перспективным. Белорусскую карьерную технику там знают, на ней э, работают. Кроме того, есть э, спрос на, наш, на услуги белорусские в сфере образования. Э, на сегодняшний момент в Беларуси обучается порядка 1600 студентов из африканских стран, и Министерство образования совместно с МИД и с посольствами проводит планомерную работу по наращиванию количества африканских студентов, которые обучаются здесь. Есть интерес Э, к обучению по медицинским специальностям, по техническим специальностям, по сельскохозяйственным специальностям. И напоследок интересный факт. Зимбабве географически расположена между реками Замбези и Лимпопо. Да-да, это та самая Лимпопо, на берега которой спешил попасть к пациентам доктор Айболит из произведения Корнея Чуковского. Осознавая это, Зимбабве уже не кажется какой-то далекой страной, а наоборот, близкой и даже родной. Сказка-то родом из детства – это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.